Saluton. Bonan matenon al ciui el Amsterdamo. Mi volas iomete montri al vi la situazion nun. Ci tio esas mia unua videto kai minestias ciu gi estos bona au ne kai mi volas montri al vi la situazion. Mi estas ce eh, bus kai mi devas iri al la universitato por preni kelkaj aferojn kaj do havas la kofron por tion fari kaj vi povas vidi ke estas ankoraŭ homoj ĉi tie sed ne multaj La sensazio estas granda pazzo. Do, estu fortai, ni civi estu fortai, cae duon namasteon al civi. Gisla venonta.